Kaixo, Iñaki Kortazar naiz, zuzenbide ekonomikoan lizentziatua eta estatuko administradore zibilen talde barruan nago. Orain, Barakaldoko makineria egiaztapenerako ikertegi nazionalaren administradorea naiz. Zentru hau, Segurtasun eta Osasun Instituto Nazionalaren barruan dago, estatuko administrazio orokorrean lan arriskuen prebentzioa saritzen gara, ikerketa eta divulgazioa oinarritzat hartuta. Zehazki, gai hauetan espezializatuak gaude, makineria egiaztapenetan, banakako babeserako ekipamenduetan, agente kimiko arriskutsuetan, psikosoziologia eta ergonomian. Gure zentruan titulazio ezberdineko pertsonentzat aukera dago. Bai ingeniariak, kimikariak, natura zientzilariak, biologoak, psikologoak eta bar. Enplegatu publikoa izateak dauzkan abantailak, adibidez konsileazio eskubideak, laneko estabilitatea, promozio aukera, formazioa, lan askotariko batekin batzen ditugu. Hau da, primerakzko laborategiak eta talde internazionaletan, unibertsitateetan eta autonomi erkideko taldeekin parte hartzea. Gaur egun, funtsio publikoa irtera profesional hon bat da. Gazte denoi animatzen zaituzte tenzan dudanari buelta matemateko, eta animatzeko oposaketetara orkesteko.